good. Really? Your knowledge, the money I'm paying you will not include treatment for any damage you will sustain. Now, you've seen pictures of her, and you know what she looks like. So go get my daughter. ou o, né? Estamos aqui. Tô cuidado. Tô preso, mano. Para tá com isso. Tá, filho, joguei. Uma chave. se que precisar. Posso ir por aqui? Isso ficou estranho. Nunca vi não, não preciso contar, vou contar 10 chaves. Presente. Hum, nada. Hum, cadê as férias? Aqui. Ah, meu Deus. Eu estava aqui. Ok. Só sai correndo. Poxa! ok. Senhora! Hum. Hum. Hum. Cadê esse trem? desce, mano. Meu Deus, não. Como que eu fui parar aqui? Gente, quanto o, o, o acho que tem que apertar botão direito. Talvez pra visualizar as coisas. O ovo. Ué, PJ, o que você tá jogando? Ah, tô tá jogando o Tape log number 19, recorded and produced by Dr. Carter Green, as selectively instructed by the ministry. Since what happened a couple weeks ago, things have been quiet, even among... É, eu acho que DJ. Eu acho que ele vai ter que deixar esse caso pra depois, hein? Uau, uau, isso tem difícil demais.